заданного вами вопроса готов осветить эту тему. Э, во-первых, необходимо доказать и подтвердить, что автомагнитола в поврежденном автомобиле была э, испорчена, повреждена в результате дорожно-транспортного происшествия. Именно в результате дорожно-транспортного происшествия. И в этом случае страховая компания обязана возместить ущерб, причиненный с повреждением магнитолы. Если страховая компания отказывается выплачивать э, суммы на восстановление взыскать со страховой компании данные суммы средств на восстановление автомобиля. Пострадавшая сторона не вправе к вам обращаться с исковыми требованиями либо иного материального характера. Это лежит возмещение полностью на страховой